हुसैन ऐसे के मददगार सरदार के सरदार मुझके खुशाई हो मेरी आपकी सरकार अगर तुम न कहोगे तो मुझे कौन कहेगा अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा कौन सुनेगा जहरा की मुसीबत का तुम्हें वास्ता